かもしれないおおなんとか入りましたちょっと斜面に左右に下がってるから左側狙っていきたいと思いますティーショットの落としどころが右に傾斜しているので落としどころを左にしたいと思います これは狙った通りに打てたんではないでしょうか170ヤードピン左にあるけど真ん中を狙っていきますスコアメイクをするために花道狙いでいきます うん、もう少し左向ければよかったですねクラブを短く持って体と一体感で振ることを意識しています狙ってたよね、うん、これを入れてパワーセーブをしたいとこですパパッ うん、逆でしたね、読みが。私、このホール好きかもしれない。ゴルフをしていて、景色を見た瞬間に、このホールはナイスショットできそうって思うホールがあるんですよね。まあ、打ち下ろしは特にそう思いますね。 持ってった最後ドローボールでフェアウェイをキープできましたさあセカンド大事なセカンドショット傾斜になっているので左のラフ斜面をめがけていきたいと思いますラフとフェアウェイの境目を狙っていって傾斜を利用して右に落ちてくるイメージですね。 これは右にちょっとすっぽ抜けましたね40ヤード6番アイアンで打ちますいい感じにフェードかかったけどおおおラッキーここはパターではなくウェッジで寄せたいと思います もまるかちょっと転がっちゃった打ち方は良かったよなんとかパーセーブできましたうん、これはコースなりに 打てましたもう少し右に行き過ぎましたかねピンの位置が見えません斜面の中腹狙ってちょっとドローよりフェード気味で。 しっかり振り抜きました大丈夫大丈夫五十二度72ヤードしっかり手をローテーションさせて手のローテーションを意識している様子ですうん左に行きやすいライだったので左のカラーの方に行きました かなりこのパターは曲がるようです。お、いい感じに打ててます。ああ、加速してる。うんこれは難しいラインでしたね。登って下ってでしたね。完璧なラインだったけどな今。 自分の中では完璧に打ったようです。あ、これもちょっと強い強い。お、スリーパットだけは防ぎたいですね。これ絶対無理。絶対無理。絶対入んないこれ。ダメ。 おお、なんとか入りました。よかったです。